Miarahaba an'i Gasikara dia miarahaba antsika rehetra rehetra izay manaraka ny fandaharana amin'ity andro hariva ity a dia efa ela no mananiry ny hiakatra eto dia misaorana be dia be mihitsy ianao namana Gasikara izay nanasa anay satria maromaro ny zavatra tiako ampitaina indrindra indrindra fa amina technique de base Dia andao hampafantarintsika fa i Aldini dia anisan'ny manana mari-pahaizana izany momba ny agronomia, manao karazana ireny études ana biotechnologie, izay angamba no iantsoantsika anazy, anananao mari-pahaizana manokana izany. Torak'izay ihany koa ny tontolon'ny fiompiana na ny élevage hoy isika, anisan'ny nandalo fianarana sy fikarohana manokana ianao, Ary azahoanao mari-pahaizana izany eny amin'ny anjery manontolo. Efa telo ambin'ny folo taona lasa izay ianao no andeha ataontsika hoe mpanakanto manao an'ireny fampihomezana ireny. Anisan'ny mpikambana ao anatin'ny tarika Herisetra Herisetra moa i Aldini. Tsara hahafantarantsika an'izay, ankoatra amin'ny maha hoe mpanentana fandaharana amina fahitalavitra sy onjampeo. Tsy lany tamin'ny tsalan'ny isamboana quarante trois pour cent amin'ny kandida ankitelo. Rankitelo. Efa misy vahoaka ihany ao aoriananao anatin'izany na zana ato zana iza nefa kanefa mampahery ihany aloha satria tsy indray mantra vary dia andeha misotro be fa dia mampirisika satria tsika tanora ihany koa anisan'ny angatahantsika izay ataontsika hoe fandraisana anjara izay. Izay angamba ny amin'ny ankapobeny mety ho fahalalana ny Yaldini misy fanamarihana kely anefa ve aloha mahakasika an'izay na fanitsiana na fanampiana angambany. Tsy misy ny fanamarihana aloha. Raha hoe ny momba an'izay zavatra voalazanao izay ry Gasikara a, fa ny zavatra anankiray mba tena hoe tsy ho adinoko mandrakizay a, dia ity zavatra anankiray ity a, nisy fotoana izany za very moto, izany hoe nisy namaky ny tranoko teny Alasora, dia very ny moto tamin'izay a, iny nefa ny fetina miasa, Niady bus niady bus amizay ahako tonga vany gasikara niaraka tam moto a andao elah atery kozy izy a de nateriny tany ampiasana tsira rangah mankasitraka asiana dona kely mitsiny zany mankasitraka rangah tsy ho adino mandrakizay zany zay e tsy adino mandrakizay satria tao anatiny ataoko hoe vo very mitsy le izy a de hiverina hizatra anzany atao hoe fampiofanana an'izay an, fa ny fanontaniako kely aloha ety am-piandohana mba tsara ny fantatry ny mpijery hoe nanao ahoana izany no mety ho vokatry ny fampiofanana farany an, ary ahoana ihany koa no ataontsika hoe mety ho programa manaraka izany an, mikasika an'ilay programa amin'ny zoma ho avy izay izany. Raha ny programa manaraka izany dia izao. Tena mankasitraka antsika rehetra vahoaka malagasy satria izao no mahatonga anah manao hoe mankasitraka antsika rehetra vahoaka malagasy. Mialina, mialina, mialina hatrany isika eo amin'ny tontolon' ity fiompiana ity ka rehefa natambatra ny zavatra rehetra rehetra nisy hatramin'izay. dia misy ny tsy tafiditra amina programa ataontsika hoe mahaliana ny olona anankiray izay, programa iray. Dia raha tamin'ny herinandro izao nisy ny hoe nanomboka alarobia ilay izy ka hatramin'ny sabotsy. Ny larobia dia ny akoho gasy sy ny poulet poulet de chair ary ny alakamisy dia ny kisoa zany na fampiterahana na ny fanatavezana dia ireo anakiroa ireo zany a dia maro be isika no liana ary misy hatrany à Fort Dauphin ary misy hatrany Tsiromandidy tonga mhm. tamin'io fotoana io zany rehefa tonga nareo a maro be nareo ny tonga izahay kosa nefa tsy tianay hoe tonga ao anatin'la toerana nareo a dia nareo miteny hoe aleo zay rangahy hitsangatsangana ety amin'ny sisiny ety fa tsy maninona raha feno le toerana Dia izay nefa tsy manaiky an'izay zavatra izay satria raha raha ohatra mitsangana ela be eo ianao a dia reraka ianao avy eo a tsy miditra ny sainao tsony ny zavatra tokony Hay, misy fenitra takiana izany ao misy fenitra anatin'ilay takiana izany ao fampiofanana anatin'izy izany. a ao anatina fitoniana tanteraka ianao a no manao an'ilay fampiofanana izay a omena anao dia ao anatin'izay fitoniana tanteraka izay a miditra tsara kokoa ilay izy any anatin'ny sainao a sy ny tontolo rehetra misy anao izany dia Aleo rangaha atao amin'ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Dia ny zoma ho avy izao zany dia ny akoho gasy sy ny poulet de chair. Ary ny sabotsy kosa dia ny kisoa na fampiterahana izany na ny fanatavezana. Misy dikany izany matoa natambatra ireny programa ireny izany raha ho an'ireto Anakiroa nitranga amin'izany. Fa raha miresaka an'izany hoe asiana ny amin'ny zoma, izany hoe tamin'ny farany teo ve nisy tsy tafiditra ve izany Alidini sa sa inona ny antony hoe satria hoe tampoka be ity programa amin'ny zoma ity noho ny fangatahan'ny maro a. Izay indray fanofaroa ihany koa tsara angamba no valiana hoe natokana ho an'ireo miompy. Sy efa miompy ve sa olona vao hiompy mihitsiny le fampiofanana zany? Humm. Le tamin'io izany dia le tsorina marina fa nisy ny tsy tafiditra e. Zay izany le izy a, dia rehefa tsy tafiditra le olona dia malahelo izy satria zavatra tokony ho hitovy ny lenta. amin'ny resaka tontolona zavatra anankiray kanefa tsy tafiditra izy dia nomena sens moa izany hoe alao atao zoma sy sabotsy io fa ao anatin'ity tontolona fampiofanana fiompiana ity dia izao betsaka ny olona izany izay kamo na matahotra hampiasa vola ao anatin'ilay tontolon'ny fiompiana izany Mety ho tsy fahafantarana ny resaka tontolon'ny fahasalamana izany, mety tsy ho fahafantarana ny zavatra rehetra misy ao amin'ilay izy ary tsy te hiditra risque ny olona anankiray dia lasa matahotra. Noho ny inona ilay ilay tahotra ataony izany dia izao, misy olona alainy taratra eo amin'ny tontolo misy azy, Retsy ary efa ela nanao an'io nefa jere ty izy. Kanefa iny olona iny mety tsy nampiasa an'ilay teknika mety ho fahombiazana ao anatin'ilay izy a. Dia rehefa tsy nampiasa an'iny teknika ho fahombiazana ao anatin'ilay izy iny ireo olona ireo a, dia lasa mitarika an'ireto olona sasany ireto hoe alao izahay tsy hanao satria retsy ary efa firy taona nanao an'io tsy nahavitako. Ka ny manahirana mantsy raha miresaka an'izany izao i Aldini izany izao a, aleo tonga dia tsoriko mihitsy izany. Voalohany aloha izany resaka faty antoka, matahotra ilay olona hampiasa vola izy ko. Eto Matiantoka izy. Faharoa ihany koa, misy an'ireny asa raha hitanao ohatry ny hoe aretim-biby sy ny tariny ireny izany. Mety hatahoran'olona ihany koa izany zavatra izany, ary indrindra indrindra izany ilay ataontsika hoe misalasala izany ianao hoe eo ny aretina, eo ny fatiantoka, fa raha hanao an'ity aho dia inona no mety ho tomboko? Ka ny fantaniko izany androany hoe inona no mety vahaolana azonareo. Sa manana vahaolana aroso ve nareo manoloana an'ireo fisalasalana izay mahatonga ny olona tsy resy lahatra hiditra fiompiana izany? Mety mahamenatra mihitsy aza. Aha. Ny fampiofanana izay ataonay an, dia izao, raha manao an'ilay izy ianao androany, dia afaka ampiasainao iny rahampitso, ary mahazo tombony ianao aorianan'izay. Izay aloha izany ho an'ilay olona misalasala izay tsy tsy hanao an'ilay izy. Fa ny zavatra rehetra izay omena anao, na ianao efa nanao an'ilay fampiofanana, na ianao mbola tsy nanao mihitsy, dia ireto avy ary ny zavatra omena anao ao anatin'izay fampiofanana izay, dia ahafahanao mahafantatra hoe tena voafehiko marina ve izany ilay fampiofanana na ilay fiompiana an'ilay biby izay ataoko. Raha raisintsika fotsiny izany ilay ohatra fanamboarana ny tranony. Izy io mantsy mieritreritra ny olona rehetra rehetra hoe rehefa manao an'ity fiompiana ity aho dia zavatra tontolo hafa mihitsy io e! Kanefa vadin'asa ilay izy. Izay izany an, vadin'asa io an. Tsisy misy tsisy an'izany hoe hoe io aho omeko sakafo ny akoho androany dia hiandry eo aho mandra-paharivon'ny andro aho, mandra-pahatongan'ny ravakampiso aho hoe hijery ny fitombony fa omenao amin'ny fotoana izay voatondro ilay izy hoe eto sy eto sy eto, anaty fampiofanana no misy an'izay zavatra izay dia eo amin'izay ary omena anao amin'izay ary ny teknika ara-tranony. Ny teknika ara-tranony dia misy karazany maro izy io na ianao hanao an'ilay izy amin'ny brique, Na ianao a izay a anao anle izy amle satrana moa no ilazana anazy a neo ana tavoangy plastika de efa ampy anaovana ny tranona akoho a na anao ferme ngeza be ary ianao a dia atoro anao a izay farany mora indrindra anamboaranao ny tranony. Zany hoe misy teknika koa ilay trano io zany hoe misy hoe base teknika misy hoe akory dia tokony mivezivezy amin'ny ohatr'izao ohatra na tsy fantatra. Misy an'izay misy an'izay misy fenitra zany arahana misy fenitra arahana zany ao anatin'izy io raha ohatra fotsiny akoho herinandro zany zao ohatra akoho zanaka akoho herinandro zany zao a dia any amin'ny telopolo ka hatramin'ny efapolo izy a isaky isaky ny metatra carré. Fa rehefa manomboka ho me lehibe amin'izay ary ilay izy dia efa tafiditra any anatina valo ka hatramin'ny folo isaky ny metatra kare dia izay zavatra izay mila kajiana hoe hatramin'ny firy firy volana izany no afaka ampiasaiko ity trano ity dia firy izany no tokony ho ampidiriko ao amin'ity efitra izay na hoe toerana izay ananako ity. Izay izany ilay izy. Dia ny tanjonay dia izao, ianao izany a, Manana an'le tranony manaraka ny fenitra ilaina amin'ny tontolon'ny fiompiana kanefa amin'ny sarany ambany dia ambany. Zay zany ny ankiray raha ohatra hoe raisitsika fotsiny ny tranony. Ny rano a izay omentsika anazy a, tsika mieritreritra foana hoe ranon-dolana dia iny no omena an'le kisoa, ranon-dolana iny no amena an'le akoho na ohatra ohatr'izany fa izao rano madio tsisy pentina no omena azy. Zay an! Dia ny sakafo indray, raha ohatra ianao anatina tontolona akoho gasy izany, misy karazany mihitsy izy io, na ianao misy safidy tianao atao izany, na ianao hanao an'ilay sakafo organique. Sakafo organique moa izany dia tsy inona fa ireo karazana biby bibikely izay atoro anao ny fomba fiompiana an'ireo biby bibikely ireo ankoatra ny fiompiana izay ataonao. Na ianao hisafidy ny hoe provandy izay hovidiana. Na ianao hisafidy an'ilay hoe misy ny formule izay omena anao ao anatin'ny boky izay omena anao rehefa tonga ny fampiofanana dia iny formule iny no hoentinao hampahomby an'ilay izy. Raha ny akoho gasy no ohatr'izany dia ohatr'izay ihany koa ny poulet de chair misy an'izay sakafo afaka vidiana sy ny afaka amboarinao izany na ny kisoa ihany koa dia misy an'izay zavatra izay. Misy karazana olona zany ohatry ny hoe fialamboliny fotsiny dia mba miompy izy akoho roa sy telo dia manala azy eo izy. Tsy mieritreritra hoe haka vola sy hivelona aminy. Ilay manao mpanankarena aman-tsony zany. Aha. Mahazo izy fanampin-doka, tsy mahazo izy. Mahazo izy a. Tsy olana izany. Fa androany zany raha hoe hiditra ao amin'izay sehatra ataontsika hoe professionnel izay, tsy maintsy hoe manana vola be ve? Tsy maintsy hoe. Eh, sa tsy manina ve raha ohatra hoe vola kely izany eo am-pelatanana dia efa mety ahafahana mihetsika ve izany ao anatin'ilay izy ohatra? Io izany a, eh, ireo fiompiana rehetra izay atao ireo a, dia manana ny, eh, sandan'ny, eh, fanombohana azy daholo. Fa afaka atomboka ao amin'ilay aty an'ilay san-sandany farany ambany ilay izy a, dia avy eo ianao a, manova, manova, manova, manova. Ohatra hoe ity zany zao kisoa dia mihitsy le tavina kisoa ity ny akoho dia fisotroany rano aza dia atoranao zany ireny hoe ary iny misy sarany mora ary iny sarany zao raha ohatra ianao tsy mavidy an'ireny zavatra ireny dia andao hanamboatra dia atoranao le fanamboarana azo atao koa zany izay zavatra izay fa ho antsika raha ohatra te hampiasa vola dia afaka atombokitsika amin'ny akoho gasy le izy ny akoho gasy io a cent mille ariary le izy ny teknika amin'ilay izy a, antsika moa izany sady fizarana ihany ny eto a, ny an fa hoe voafoy a ny zanak'akohonao dia omenao vitamine C a adiny efatra aty aoriana dia rehefa omenao vitamine C izy dia ranon-tsiramamy a dia avy eo sarahanao amin'ny reniny a dia rehefa sarahanao amin'ny reniny a ilay akoho a dia ianao indray izany no lasa reniny Uhum. Fa ny resaka akoho gasy kisoa ianao tiko mba resaka kely fotsiny ohatra hoe raha ohatra hoe poulet de chair zany zao. Mety hoe milanja firy ao anatin'ny firy andro raha ohatra ka mampiasa ny teknika anareo. Mhm. Ameo résultat kely hoe. Hatramin'izay zany tsika raha ohatra hoe mampiasa ny manao ny poulet de chair io a dia 45 euh, jours izy a no milanja 2 euh, kilo 5. Mhm. Mhm. Fa amin'ny teknika izay omena. Ao anatin'izany ny formule na sakafo sy ohatr'izay dia efa lasa trente deux jours, roa amby telopolo andro, izany hoe mahazo tombony be ara folo andro be izao izany ianao ao anatin'le le izy a. Iray volana mihitsy izany e, may roa andro fotsiny. Ie, dia mahazo tombony be izany ianao ao anatin'le fivoahan'le izy. Ka ohatra ianao oa ao anatina mampiasa akoho zato, io akoho zato ampiasainao io a dia izao, Raha mampiasa sept millions cinq ianao izao ohatra, satria isika efa niresaka ara-bola ihany teo, dia raha mampiasa sept millions cinq ianao ao anatin'ilay izy a, dia izao no zavatra ataonao. Io sept millions cinq io a, efa ao anatin'io sakafo a, sy ny vidin'ilay akoho a, sy ny rehetra mandra-pivoaka an'izany. Dia sept millions cinq, kanefa rehefa mivoaka iny dia mahazo. Ary misy ihany koa ve ireo karazana olana mety hoe miverimberina entin'ny mpiompy aminareo izany izay tao anatina fiofanana izay efa nosedrainareo izany? Mba mandray feedback avy any amin-drizareo koa ve ianareo a? Sa dia hoe mampita dia izay any dia any dia any? Ohatran'ny hoe any dia tsy hita ohatran'ny hoe sipo. Izahay izany a dia izao, izay ilay olona mora antsoina dia tonga. Dia isika mety gaga hoe fa maninona ary ny tranona koa ny varavarankely tsy mitovy anen'ny olona fa somary miainga ohatrohatran izao fi reglena rivotra le izy raha sendra mitsoka be ny rivotra dia atao somary ambanimbany izy ary sendra manana dia zany zany a atoro anao daholo ao anatin le le izy dia misy ihany koa ny olana tena matetika mpitranga dia hoe maty le akoho rehefa manomboka lehibebe amizay ary maty le izy dia rehefa le izy maty io a Dia tsy hitan'ilay olona izay atao, kanefa ilay ao anatin'ilay fivezivezen'ny rivotra ihany no mahatonga an'iny, dia tonga amin'izay ary ilay aretina hoe sita noho ilay ilay tsy five five tsy fivezivezen'ny rivotra izany ao anatin'ilay izy an, dia maty an ilay akohonao, dia omena anao izany ny te paikady rehetra rehetra izay an, mba tsy hitrangany izay an fahafatesan'ny akohanao an izay. Tsiririrary satraka kely fotsiny satria miresaka an'ilay hoe tranon'ilay varavarana ki. Varavarana akoho i Aldini teo hoe mivoaka mi ahoana indray ny resaka sécurité mpangalatra akoho ihany koa indrindra fa nareo iny lasora mantsy indray ny nanao dia lasa tratra daholo ahoana ahoana mivazivazy iny fa ahoana no mba hiarovana koa sa misy teknika koa ah, ohatra omena anao izany le izy ao anatin'io zavatra io hoe mhm. ireto zavatra ireto a ny zavatra tsy maintsy ho ataonao raha ohatra ka ianao a hanao an'ilay tranony dia ireto zavatra ireto koa ny sécurité a na fiarovanao an'ireo akohanao ireo a mba tsy ho lasan'ny olona ao anatin'ny ho tranony io ihany koa izany hoe tena feno izany ilay izy a raha ho an'izay tontolon'ny tranony a sy ny fa tokony hoe ho fahombiazana ho anao a izay raha ohatra ka hoe efa dila le Iray volana sy tapany izy dia tokony mahafeno folo kilao. Dia rehefa tsy feno folo kilao izy amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy ampy izany tao anatin'izay zavatra rehetra rehetra izay ary io zavatra tsy ampy io tsy ho averinao intsony amin'ny fahaterahana kisoa manaraka eo. Fa eo amin'ilay kogasy aloha tsy haiko hoe amin'izao taloha tamin'izay niko nisy hoe barika sa amin'izao tsisy an'izany intsony sa mbola misy foana? Misy hoe misy peste, misy varika, misy tête, reny reny izany Mbola misy foana ireny hatramin'izao? Misy foana ireny hatramin'izao aho fa omena antsika izany hoe isaky ny telo volana dia ity ny vaksiny atao amin'ny akohantsika, mahatsitratra an'ilay izy, dia iny tsy maintsy miverina iny, dia izay ilay ilaina an'ilay hoe mila manana carnet ana vaksiny ianao na carnet an'ny fiompiana izay ataonao mba tsy ho tara ilay izy na hoe tsy tadidy, dia izay zavatra izay. Anisan'ny zavatra anankiray tsara ho fantatr'tsika hoe mila manana an'izay carnet izay ho an'ny isan'ny vala kisoa na valana koa na na zorona koa na ohatr'izany mba ahafahantsika manao hoe Humm efa tokony hanao vaksiny tsika fa tadidio fa tara herinandro iny na telo andro fotsiny ao anatin'iny vaksiny iny mety ho tafiditra ny aretina. Zay ny olan'ny akoho sy ny akoho gasy sy ny akoho voronofo na fakana nofo fa manao ahoana kosa ndray ny resaka kisoa? Inona no mety ho karazana olana ihany koa izay mety ho sedrain'ny olona izany amin'izay fiompiana kisoa izay? Ny olana tena sedrain'ny olona ho an'ity a, teraka le zanaka kisoa ohatra dia tsy mitsangana fa eo dia mandredaka eo, misy hoe tsy ampy fer le izy tao anatin'izay zavatra izay. Dia ny olana sedrain'ny olona ihany koa le hoe Teraka le kisoa a! Ray no mivoaka! Afaka atsasak'adiny tsisy mivoaka, afaka ady iray tsisy mivoaka! Dia eo izany a, anatin'ny fampiofanana no omena anao ilay hoe teknika hoe ahoana ny atao sy ny fandraisana andraikitra izay omena anao a, izay tokony ho ataonao izany a, amin'ny famoahana ny zanak'io farak'izay haingana fa mba tsy ho maty ao anaty kibony ilay izy. Fa tokony ho firy eo moa zany zany? Ny zanaka kisoa zany a, raha ilay croisement ana kisoa samihafa omenay anareo zany ao anatin'io fampiofanana io a, dia mahatratra hatrany amina telo ambin'ny folo a ny mhm. zanaka kisoa anakiray zany rehefa miteraka anaka anakiray mhm. dia ao an'io kisoa io a ny reny kisoa anakiray mavita miteraka ao anatin'ny indroa ao anatin'ny ny manatavy ianao a dia ohatr'izay ihany koa izany ny vavina kisoa a rehefa manatavy ianao a dia iray metatra kare a isaky ny kisoa iray tsy hoe iray metatra kare akory dia kisoa iray ny hidiako ao anatin'ny iray metatra kare a fa raha manana trano a dimy metatra kare a ianao a dia kisoa dimy izany a no ampidirinao a ao anatin' izay a zavatra izay ohatran'izay izany raha ohatra ka hoe ny ara-tranony a no tiantsika ho fantatra dia tsaratsara ihany koa hoe Mila hafanaina ny le reniny a na vao teraka iny de mila hafanaina ihany koa a ny zanany a mandra-pahatongana azy lehibebe a ary satria mantsy a samy hafa ny sakafon'ireo raha ohatra ka misy kisoa anankiray a hafa ny sakafony mandra-pahatongana azy eo amin'ny sara-nono de rehefa tonga eo de hafa ny sakafony mandra-pahatongana azy a etsy amin'ny toerana anankiray izay hoe anomboka eto tsika dia haka lanja amin'izay dia hafa indray ny sakafony ohatra izay ihany koa ny akoho a ny akoho ny akoho fakana nofo a dia miova isan'andro ny lanjan'ny sakafo omena an'io miova isan'andro satria izy a manenjika ilay ora sy andro araka ilay terentsika teo hoe roa amby telopolo andro ilay izy a dia miova isan'andro a ny Ny ny kisoa mantsy a, rehefa apteraka ianao, any an-kibo dia efa tezaina ny zanany. Dia mba tsy ho tonga any amin'ilay hoe teraka ilay zanany dia lasa rain-kiato be ilay re, ilay renina kisoa dia mahia be ilay, ilay izy. Dia ny zavatra anankiray ihany koa, misy teknika anankiray koa hoe. Rehefa tena andeha ho teraka anie io renina kisoa io tokony tsy omena sakafo e. Dia misy fotoana izy tsy omena sakafo alohan'ny hiteraka satria lasa mibahana ny zavatra ao anaty kibony ilay sakafo omena anazy nefa izy avy eo hanena izay ao anaty vata. Dia rehefa vao tsy mivoaka ihany koa ny tavony moa izany ilazana azy any, hohanin'io kisoa io zanany io. Salmina ataontsika hoe fiakaran'ireo karazan-javatra ilaina izay vidiana na any ivelany ireo dia ataoko hoe akora isan-karazany izany e ohatra ny hoe ohatra hoe miakatra izany ny vidin'ny sakafo mhm. eo ihany koa hoe ny vidin'ny ah, vokatra izay io moa miovaova be miaka-midina be any manoloana ny fiainam-pirenena inona izany ny fomba atao izany mba hifehezana an'ireny zavatra ireny ihany koa Ny ahafahantsika mifehy an'ireny, raha ohatra ka raisintsika fotsiny izany izao ny akoho gasy, dia ny finiavanao aloha izany izao, izay iray voalohany izay, ny finiavanao hanao zavatra anankiray izay mbola tsy nataon'ny olona, dia ny fiompiana manaraka ny fenitra ilaina mba hampahomby anao. Dia inona izany? Raisintsika ny akoho gasy, ny akoho gasy ange dia afaka ataontsika hoe potikanina ao aminao dia afaka mety aminy e. Misy ihany koa ny sakafo organique, io ilay hoe lasa ianao miompy miompy an'ireny karazana hoe kankana, olitra, ngelikary, valala, Dia ireny no omena an'azy. ireny no omena azy. Tsy voatery mividy nge izany Ka fa izay mantsy tsy voatery afaka mividy. manamboatra ao an-tanana ihany izany. Misy karazana ngelikary ohatra anankitelo ny rambony ohatr'izao izy a, dia iny ankitelo iny a, vavy izy a, dia rehefa anankiroa izy dia lahy izy a, dia ireny fotsiny no atoro anao hoe izao ny fomba fiompiana an'azy a, dia ao anatina dimy ambin'ny folo andro ireny a, mamoaka zavatra ohatran'izao a, dia iny no omena an'azy. Protéine be iny na anareo ataontsika hoe manana an'ilay akoho mpiady satria mantsy misy miteny hoe nareo kosa tokony mba manao hoe ahoana ny fiompiana akoho mpiady protéine be ireny atao hoe karazana sakafo organique ireny tsy le mivadika tavy be ho an'ilay akoho mpiadinareo zay na ilay akoho gasinareo fa ireny dia atao hoe manome nofo sy lanja ao anatin'le akoho zany. Ho an'ny akoho fakana nofo indray ahoana indray no asa mety hoe misy provandy azo amboarina ihany koa ve no sa tsy mampianatra an'izany nareo? Ny zavatra rehetra dia misy daholo na akoho izany fakana nofo na akoho gasy izany na akoho izay manatody lava na ny ataontsika hoe omby na ny kisoa ao anatin'ny boky izay omenay anareo dia misy formule izay napetraka daholo ary ao anatin'ny fahombiazana daholo ireo formule omena anareo ireo. Raha ny zavatra nitranga anankiray fotsiny, zavatra anankiray tsiezatseza tsy aritra nitranga teo amin'ny fiainako ilay izy. Avy nanao thèse-na fiompiana kisoa aho tamin'izay fotoana izay. Rehefa avy nanao thèse-na fiompiana kisoa aho tamin'izay fotoana izay, nisy nama-namako. izay mivarotra an'ireny atao hoe caca pigeon sy anona rehefa le misy taxi-brousse mandeha sy ohatr'ohatry izay hoe dia mifampizara moa izany mandeha ny fifampizarana rehefa mandeha ny fifampizarana dia milaza izy fa hoe ny an'ny fianakaviany rehetra miompy kisoa fa tsy mety manome ilay formule izy izay koa zavatra tsara ho fantatsika misy olona hitantsika hoe ay za koa mba hanao Dia hoe ahoana k'iny nataon-dry na ahoana ny nataon'i Lalesy? Dia manome hevitra izy fa tadidio fa ny olona rehetra tsy hizara ny secret-ny afa-tsy izay mpampiofana rery no hizara ny secret-nay homena anareo ao anatin'ilay izy izany. Dia tamin'izay fotoana izay aho vita ny tezy, nomeko an'io namana anankiray io aho ilay bokiko. Ty hoa an! ataovy ialahy nianatra dia rehefa nianatra dia manaova étude. fa misy formule isan-karazany ao anatin'iny. Rehefa namena ilay boky aho, afaka fotoana, telo volana, taty aoriana izy, nifanena tamiko indray. Mbola nivarotra eny izy a! Alaivo izay tiana alaina eto, hozy izy. Fa ahoana, hozy izy, fa ahoana ho any a! Mahatsialikaka bizao! Mahatsialikaka bizao! Fa ahoana? Tsy nanao an'ilay zavatra izay natao intsony izy izany. Ataony inona moa izany ilay hoe mivarotra cacabeson na ohatr'izany fa nifototra kokoa tao anatin'ny tontolona fampiofanana izy, fiompiana izy taty taty aoriana. Izany zavatra izany izany dia midika fa hoe mahomby daholo ireo formule izay omenay anareo ao anaty boky. sy ny sabotsy ho avy izao zay le izy de io a ao anatin'izay misy an'le hoe fampanafanana an'ilay akoho amin'ny alalan'ny fatapera ao anatin'izay a ihany koa ny hoe fampiretana kitay io moa le efa voalazantsika le hoe amin'ny jiro ampoule eo ihany koa ny barika izay a atoro anao hoe izao nanaovana an'ity barika ity a dia afaka manafana an'io efitra anankiray a misy an'ny A akoho anao io. Ka raha ohatra fotsiny raisitsika ao anatina ataontsika hoe ny akoho gasy izany izao dia iraika amby roapolo andro izy mila hafanaina ilay izy a, dia rehefa vita izay a fanafanana izay izay izay ianao vao mandeha amin'izay a ny fa fiompiana anao mitokana. Raha raisitsika fotsiny ao anatina hoe poulet de chair a dia io a fito andro ihany dia ampy hanafanaina anazy. Raha ny kisoa io a dia efa nolazaiko teo ihany ilay izy hoe Mila hafanaina foana io a! indrindra indrindra fa ho anao a izay mampiteraka an ilay a kisoa! dia rehefa teraka ihany koa ny zanany a dia mila hafanaina ihany koa a ilay izy! ny zavatra tena ilaina reto a dia izao a! jiro manazava ny toerana misy an ilay a fiompiana izay ataona! zay ihany no tena ilaina! tsy sakana izany resaka jiro manome hafanana io! Izy voafoy a, izay milanja any amina roa amby dimampolo grama na telo amby dimampolo grama mandra-pahatonga anazy tonga any amin'ny roa kilao sasany. Raha ny kisoa ihany koa, teo aloha ianao raha ohatra hoe teraka ilay kisoa, indray mandeha isan-taona ianao no teraka ny kisoa, mety ho valo, sivy, ohatr'izay, fa amin'ity teknika izay omena antsika ity, miteraka indroa ny kisoa ao anatin'ny taona, dia raha ilay teneniko anao teo hoe roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, iraika ambin'ny folo, Ny zanaka kisoa anankiray no miteraka indroa izy ao anatin'ny taona. Firy izany ny zanaka kisoanao ao anatin'ny herintaona izany? Kokoa kely ho an'ilay namana anankiray izay, Eric no anarany. Ity namana anankiray ity dia izy io nanana zavatra tamin'olona anankiray. Rehefa nanana zavatra tamin'ny olona anankiray izy dia hoe aleo lesy kisoa no omeko anao. Dia nahazo kisoa anankiefatra izy. Dia lasa izy nandeha niofana. Rehefa niofana izy ao anatin'ny roa taona izy fitopolo isa zany zao. Amintsika mifampiresaka zao. Amin'izao sika mifampiresaka zao. Fitopolo isa. Kisoa ananany. Ny kisoa ananany. Zany zao tsy fijoroana vavolombelona kely zany. Ka zay mihitsy le izy. Le le le amin'izao fotoana zao zany izy dia hoe za le izy tena nahazo tsirony e. Dia ny tanjoko zao amin'izao manana kisoa efajato isa roanjato isa ao anatin'ilay izy. Dia za hoe vetivety zany. Vetivety satria raha ataontsika manana reny kisoa anaky folo ianao ao anatin'ireo fitopolo isa anananao ireo a. miaraka folo avy ireo an. Efa zava-dehibe zany. Efa zava-dehibe zany. Inona no mety hoe mahasamy hafa ny olona hoe niofana sy tsy niofana i Aldini? Ny mahasamy hafa ny olona sy tsy niofana dia ny fitrangana zavatra tampoka. Zay zany a! Fitrangana zavatra tampoka dia fantatrao ny andraikitra tokony ho raisinao raha ohatra ianao a miofana. Zay zany ny zavatra anakiray tena hoe lehibe ao anatin le le hoe miofana sy tsy miofana. Ny anakiray koa maha samy hafa an'io dia izao, misy le olona mihainohaino ny zavatra misy eny fotsiny dia ilay tsy mahita vokatra. Dia izao hono e, izao hono e, izao hono e, dia mitarika ny olona hafa tsy anao ilay izy. Ianao no tsy nahomby an, dia ny olona hafa lasa voatarika anao an, tsy ianao an'ilay izy. Dia nefa tokony hahomby ny olona hafa satria fihariana ity zavatra ity. Dia mbola averiko foana ity teny anankiray ity hoe aza adino ny fiofanana izay ataontsika amin'ny zoma sy ny sabotsy izao. Ny zoma dia ny akoho gasy sy ny fakana nofo ary ny sabotsy dia ny kisoa na fanatavezana na ny fampiterahana zay zany le hoe tena mahatonga ny olona tsy hanao zany ianao e re vao hoe hoe tsy miofana ianao nefa manao an'ilay zavatra mhm. fa raha miofana ianao dia hitan'ny olona hoe ah mivoatra be zany zavatra ataony zany a eh, dia mhm. misarika ny olona anao kokoa mhm. ary hiditra ao anatin'ny fihariana Izay ahatsara kokoa ny fiainan'ilay olona. Aha, izay izany ilay hoe rehefa miompy dia aleo tena miompy fa tsy miompiompy e! Na hoe manao dia manaonao e! Ataotao kely ao fa dia hita moa ity ingahy Andriana fa izay mba mety ao no atao fa rehefa tena manao izany dia mankany amin'ny matihanina. Andao ary ifantohantsika kely i Aldininy mahakasika ny zoma sy ny sabotsy ho avy izao. Manao ahoana no mety ho endrik'izay fiofanana omenareo? Amin'ity faran'ny herinandro ity izany. Amin'ny zoma izao dia ny fampiofanana momba ny akoho gasy sy ny poulet de chair io no ataontsika. Tongao ianao manomboka amin'ny valo ora sasany, raha tsara ary dia tonga aloha amin'izay efa amin'ny valo ora sasany izay dia mba tsy hisy ilay hoe tara indray aho e! izay ilay izy. dia boky momba an'ireo anankiroa ireo izany no azonao. Dia ohatran'izay ihany koa ny. Fa boky amin'ny teny malagasy? Amin'ny teny malagasy mazava tsara na fampiofanana na amin'ny boky ary misy vidéo projecteur ary izay ahafahanao mahita ny zavatra efa nitranga sy ny fanazavana rehetra mba hoe. Mahita maso ianao ao anatin'ilay izy a, dia rehefa mahita ianao dia mitadidy ny maso, mitadidy ny orona, mitadidy ny sofina, mitadidy ny vava. Fa ohatry ny resaky Aldini teo hoe azo atao tsara ny mbola manara-maso aorianan'ny fampiofanana. Ohatrohatry ny ahoana indray ny fipetrak'izay resaka vola sotro zandry izany sy ny fisainana? Izao a, miantso an'i Lehilahy Arona Tarobia teo tsika a, zero trente trois cinquante sept cent quarante zero six, dia miantso an'io tsika a. Dia ao anatin'ny fampiofanana izay ataontsika ihany koa dia misy numéro izay omena antsika ao anatin'io dia afaka manara-maso izahay. Zavatra kely anankiray ihany koa izay lazaiko amintsika ity zavatra anankiray ity hoe mety maromaro hoe fa inona izany izao ny ataon'la ry Aldini amin'izao ianao manentana an'la izy nefa ahoana raha ny zavatra ataoko amin'izao misy ny artista anankiray Ankoatra ny zavatra hafa izany a, any any Itaosy izany izao misy olona anankiray a izay tena hoe efa nanao izy hatramin'izay a, dia nampiditra an'ilay akoho izy a, dia rehefa nampiditra akoho izy a, tsy nanao ilay mise en quarantaine dia maty daholo ny akohony rehetra rehetra tao anatin'io, dia manomboka izao izy niantso anah izy a, hoe tea ry mba araho maso ity zavatrakoo ity e, dia amin'izao fotoana izao koa misy artiste fantatritsika Stéphanie. centre anakiray mividy ny zavatra rehetra rehetra izay vokarin'ny olona zay le izy de anjaranao maire amizay amizay a no mitady a ny hevitra rehetra rehetra raha mhm. iza zany zao za sady miasa amin'ny haino aman-jery no hoe afaka mm, maka vola ny commune de manao dokam-barotra mihitsy e hoe izahay eto faritra kazondandy a manana manana akoho zay manana zao zay manana zao a ho anareo izay mila an'izany fa maro no mila an'izany eto na mhm. ataontsika hoe Ireny restaurant na olona izay hanao mariazy sy ohatran'izany ireny. Dia rehefa mandeha izay zavatra ireny zavatra izay dia raha mila vola ilay olona androany dia makao an'ilay centre d'achat izy dia mahazo vola androany izy izany. Zany hoe ze ze filan le olona androany de androany zany ma mamokatra zato izy izy androany de le centre d'achat no mandray anazy de iny centre d'achat indray no mi livrer anazy aty aminy Fa fa fa toerana hafa. matetika fotsiny ny za- ohatry ny maheno an'zany aho mantsy misy an'i hitanao ndraindray misy an'le ohatry ny hoe ah, coopérative e sy ohatry ohatry zany ndraindray iny maty antoka le tantsaha na le mpiompy a fa lasa le coopérative sy le fikambana Ka sy le zay centre mihitsy. d'achat no mm, mahazo tombony zany. Ahoana ny fihezana an'izay satria ny tanjontsika androany dia ilay isam-batan'olona mihitsy no hivoatra eo amin'ny fiainany, mampitombo ny fari-pananany, ny fari-pahalalahany, i Aldini. Ny olona rehetra na any ambanivohitra ary izy mahafantatra ny vidin'entana aty Antananarivo. Izay ilay izy a! Mahafantatra ny vidin'entana aty aty Antananarivo na any amin'ny ataontsika hoe tsena lehibe, ny olona rehetra na any ambanivohitra ary izy mipetraka. Fa eo amin'izay a, ny fifanarahana eo amin'ny ilay atao hoe mpamokatra, sy ny mpandray ny zavatra. Raha raha hoe miray saina hozy izy ny mpivady a maty hatramin'ny akoho mikotrika. Ka raha miray saina amin'izay ara ny mpamokatra sy ny mpandray a tsisy zavatra tsisy zavatra tsisy mpanelanelana fa tonga dia ndao ara ity zavatra ity e. Zava zavatra rehetra izany afaka mampandroso daholo ao anatin'io. Ara ataontsika fotsiny ara ohatra fotsiny ara izany ilay izy a. Vokatra amin'izay ara ny akoho vokatra ny trondro. Ny olona ange tonga hatrany aninona ry a mividy mividy trondro hatrany EPF mividy trondro ka raha be dia be ohatra eo Ankazindandy apela mitady mitady olona matihanina ianao amin'ny fandrahoana an'ilay izy ampianarina mahandro an'ilay izy indray ny olona dia rehefa ampianarina mahandro an'ilay izy ilay olona dia atao fizahantany ara-tsakafo indray ilay izy dia rehefa mandeha fizahantany ara-tsakafo a dia tonga ny olona mitondra vola vaovao avy any ivelany a tonga ao amin'ny kaominina anao Dia ianao fotsiny indray aho no manao dokambarotra ny commune anao fa tadidio fa ny mampalaza be an'i Maurice ange ka manao dokambarotra any amin'ny firenena hafa izy mba ho tonga ao amin'ny tanàna ny olona any amin'ny firenena hafa e! dia ianao koa maninona ny commune anao tsy mitaonao dokambarotra any amin'ny aty ivelan'ny commune hoe tongava aty aminay fa zay manana toerana ohatran'izao a! afahanareo mihinana trondro tonga dia frite tonga dia tsisy ohatr'izany mihinana io akoho io tonga dia lany hatramin'ny taolana mihinana an'izao Zavatra azo atao daholo izany izany zavatra rehetrarehetra izany fa izaho aloha izany dia maneho fisaorana be dia be aho ho an'ny fikambanana anankiray ity fikambanana ity fikambanana mpanao asa soa ilay izy ny AFF andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana izay miezaka izany izy amin'izao fotoana izao aho manatanteraka an'io tetikasa izay eritreretiko volavolaiko ato anatin'ny saina hoe afaka mampandroso ilay izy dia andramana dia ndao ary aloha dia manao pilote aho Manakazilandy amin'izay hoe fampandrosoana ny kaominina amin'ny tontolon'ny fiompiana izay ka ao anatin'ny tontolon'ny fambolena afaka hidirantsika kely. Jerevo tsara a! Ity izany dia fanentanana ho antsika rehetra izay mamboly amin'izao fotoana izao. Isika izany a, lasa tafiditra ao anatin'ny hoe, tafiditra ao anatin'ilay hoe efa zatry tsika hoe oktobra, novambra, tsika ny mamafy ketsa dia izao, dia izao, izao. Humm. Ato anatin'ny fanentanana farany izany an, dia izao ilay izy an, isika rehetra maro be no nandefa ny tamiko tany anatina Facebook an, milaza fa hoe izahay tsy afaka rehefa atenatenan'andro an, fa mba ataovy faramparan'ny herinandro ilay izy. Dia ity ara ny amin'ny zoma ho avy izao fahenina amby roapolo ny volana, ny akoho gasy an sy ny poulet de chair, ny sabotsy fafito ambin'ny folo ny volana, ny. kisoa na ny fampiderahana izany na ny fanatavezana ireo zavatra ireo izay mahaliana antsika ilay izy matoa tsika tonga maro ao anatin'ilay fampiofanana izay atao dia mahafinaritra ihany koa no mahita antsika rehetra rehetra le hoe efa nanao taranja hafa dia miverina manao taranja hafa amin'ny fampiofanana izay ataonay fa dia ankasitrahana afa-po nareo matoa miverina manao fampiofanana na fiofanana amin'ny taranja hafa izay aza adino fa tsisy ny fisoratana anarana mialoha Ary ny laharana izay antsointsika dia ny zero trente trois seconte sept cent quarante zero six. Tsisy fisorantana aloha, izany hoe tonga dia eny ve izany? Tonga dia eny ny fotoana amin'io izany, tonga ao ianao a, amin'ny valo, amin'ny fito, valo sasany, tsodrao fa tsaratsara tonga aloha ihany ianao a, dia mahazo an'ilay toerana izay mampaha-à l'aise anao. Fa misy ny fanamafisam-peo a, Ho anao aho, izay miofo anao aho, dia maheno an'izay zavatra rehetra rehetra satria miteny amin'ny micro ny mpampiofana antsika. Ny mpampiofana antsika dia efa misy an'ireo traikefa rehetra rehetra izay nitranga teto Madagasikara mihitsy ao anatin'ity tontolon'ny fampiofanana ity ary misy docteur vétérinaire mihitsy ary mampiofana ao anatin'ity fampiofanana izay atao ity. Dia misy nareo miteny hoe Arela io zany ve zany mampiofana sa tsy mampiofana? dia izaho izany ilay mampita traikefa ho amintsika izay mpanaraka ny fandaharana. Mankasitraka Rahalahy Mbosiheno Aly Denis nanaky nasainy ny fandaharana Live Teo du Jour teto amin'ny Ila TV Madagasikara tamin'ity alina ity tompoko. Ea dia mankasitraka ary misaotra be dia be nahafahana niresaka an'izay zavatra rehetrarehetra izay mety nahasoa ny olona maro izay resaka noresahantsika teto izay. Dia mirary soa ho antsika rehetra dia samy ho tahian'Andriamanitra daholo ary mba hahavanona daholo amin'ny fiompiana izay ataontsika re isika rehetra. Mankasitraka. Amin'ny zoma sy sabotsy izany etsy amin'ny Ekar Antanimena, aza adino ny fotoanantsika hiaraka amin'i Aldini sy ny ekipany. Ao anatin'izay ifampiofanana izay ary mametraka ny veloma mandra-pitafa Hisotro an'ity amin'izay aloha, hisotro an'ity amin'izay aloha. Alao asiana dona vera kely aza marary antsika fanahy. Ataovy large kely ra Cédric a mba hifandomanay i vera satria ny jus naturel. Fa maina ny tendako niteny tsy akizana teo a. Tsiron'ny tany ty a! Ianantsika. Rasoa rahalahy. Rasoa e. Rasoa antsika rehetra. Dia mametraka amin'ny mandrapitaha fa ry e! Ry ambonin'io velomantsika.